Як адаптуватися до повсюдного застосування штучного інтелекту? Штучний інтелект може бути корисним інструментом, але важливо мати на увазі, що він також може конкурувати з людською працею у деяких галузях. Утім, якщо ви зумієте адаптуватися до повсюдного застосування штучного інтелекту, то зможете використовувати його як інструмент для покращення ефективності і результативності своєї роботи штучний інтелект змінює нашу звичну взаємодію з технологіями. Для нас важливо розуміти, як це впливає на нашу діяльність. Очевидно, що значна кількість колишніх замовників спробує замінити людей виконавців програмами із застосуванням штучного інтелекту. Гадаю, це стосуватиметься усіх сфер і перекладу, і веб-розробки, і програмування, і дизайну, і навіть створення контенту витратити певну суму на платну програму буде дешевше, ніж щоразу платити вільному фахівцеві за виконану роботу або тримати штатного співробітника. І тут постає питання якості. Якщо ваша робота нічим не краща за результати штучного інтелекту, замовник не матиме ніякого стимулу вас наймати. Тож якість виконання завдань і креативність основні переваги живого виконавця над машинним інтелектом. Ось кілька порад, які допоможуть адаптуватися до застосування штучного інтелекту в професійній сфері. Досліджуйте та вивчайте. Проводьте дослідження та вивчайте, які інструменти зі штучним інтелектом вже застосовуються у вашій галузі. Це допоможе вам зрозуміти, як вони працюють та як ви можете використовувати їх для покращення своєї роботи. Навчайтеся нового вивчайте нові технології та інструменти, що використовують штучний інтелект. Навчання може допомогти вам зрозуміти, як працюють ці інструменти та як завдяки їм підвищити свою продуктивність і ефективність. Необхідно розвивати свої навички та вміння, щоб забезпечити ефективну роботу в умовах застосування штучного інтелекту. Це може включати в себе роботу з різними новими програмами, відкриття нових ринків та підвищення конкурентоспроможності. Вміло використовуйте інструменти зі штучним інтелектом. Використовуйте інструменти зі штучним інтелектом для автоматизації повторюваних завдань, таких як обробка даних, переклад стандартних форм або розпізнавання мови. Це може значно збільшити вашу продуктивність. Зробіть штучний інтелект своїм партнером виконавцям може бути вигідно працювати з системами та інструментами на основі штучного інтелекту. Вони можуть забезпечити підтримку та автоматизацію багатьох рутинних операцій, що дозволяє витратити більше часу на роботу з високим рівнем складності. Зосередьтеся на творчій роботі. Штучний інтелект не може замінити креативність та індивідуальний підхід. Тому зосередьтеся на творчих завданнях людина має фантазію і творчу уяву. На наше щастя, машини поки що не вміють мислити творчо, скористайтеся цим. Розуміння ризиків та етики. Розуміння можливих ризиків та етики застосування штучного інтелекту, ключові аспекти адаптації до цих нових технологій. Нам доведеться бути в курсі етичних стандартів та ризиків, що пов'язані з використанням штучного інтелекту, і зважати на них. Хочу наголосити, що це лише рекомендації. Вони не є істиною в останній інстанції. Ви не зобов'язані їх виконувати. І я буду дуже радий, якщо ви додасте в коментарях доповнення або виправлення.